一晚霸气参加了四场跨年晚会，呈现了完全不同的四场高水平演出，绝对是二零二零年当之无愧的跨年红人。在北京卫视演唱《别问我什么是迪斯科》，怀旧动感，嗨翻全场；在央视演绎《雪落下的声音》，把观众带到了《延禧攻略》的情境里，唯美动听；在 B 站重现了国漫《姜子牙》里的画面。 唱着情笃信一个梦来激励人们追梦，在江苏卫视翻唱《我心永恒》，高音令人头皮发麻；而另一首《不老的爸爸》则加入花腔唱法，让人们看到了周深专业的一面。周深的跨年表现让更多人了解了这个会唱歌的男孩，也让老粉们不禁奔走相告，热泪盈眶。被埋没的宝藏男孩周深终于红了。这一年，周深参加了百余场的演出。 参与了多个综艺录制，捧了诸多奖杯，就连跨年都参加了四场，成了当之无愧的红人。出道六年，周深一直是不红不火的状态，曾经也因为自己特殊的嗓音饱受质疑，但他没有放弃对自己音乐梦想的追逐。在看完自己在跨年夜的表现后，他写道：“世界上其实就是需要每一个人的不一样。” 才会有不一样的你我他。不要因为自己的不一样感到难过，有可能这才是你最强大的地方。从自我怀疑到勇敢追梦，从不被接纳到实力霸屏，周深没有一夜爆红，却用时间证明我是不一样的周深，我值得红。年少时的周深就被当成了异类。小学时他曾是合唱团的一员，但变声期后他的声线几乎没有改变。 以至于有人说他娘娘腔，冷嘲热讽自然不少。所以初中三年，他再也没有唱过歌。他曾刻意压低嗓音说话，力图让自己不那么特别，甚至放弃了自己喜爱的音乐，只为让自己成为一个合群的普通人。这样的周深是自卑的，他把自己的内心封闭起来，试图改变自己的特殊之处来寻求他人的接纳。然而。 另一方面，他又不甘心。幸运的是，高中时代一款网络唱歌软件的兴起，让他找到了唱歌的渠道。在网络里，谁也不认识谁，自然不用担心别人异样的眼光，少了质疑和嘲笑，多了欣赏与赞美。一群志同道合的朋友汇集起来，听他唱歌，给他打气。他在网络上找到了自己梦想实现的可能。当然。 网络上除了赞美，也会有抨击。更多人觉得周深不久就会被遗忘。他们觉得周深在网络上收获赞美，是因为声音的特殊，这不过是猎奇心理。与其说听他唱歌，不如说是好奇心作祟。好奇心过了，就没人会听了，颇有嘲讽的味道。所以，即便周深在网络上收获了大批粉丝，他仍然是不自信的。 二零一四年的好声音是周深命运改变的转折点，但这个转折差点葬送在他的不自信里。第一季导演给周深发过私信，但却被当作骗子。第二季再次找到周深，但周深认怂，害怕面对那么多的人，害怕接受评论，因为那些话我听够了。周深就是这样一个矛盾体，他渴望追梦，又害怕追梦。 他自我怀疑，却又躲在网络背后唱歌，这是每个人追梦过程必经的一个阶段，跨过去就是成长。时隔多年，周深会说，不要因为自己的不一样感到难过，有可能这才是你最强大的地方。得出这样的结论，他花了太多的时间，经历过自我怀疑，才更明白，当一个人特殊时，不要自暴自弃。 而应该把这种特殊变得强大，把内心变得强大。先说服自己，用实力打磨自己，才能不惧流言，冲破思想的桎梏，成为不再矛盾的自己。在第三季的时候，好声音再次找到周深，在那段时间，导演每天都会给周深发语音，每天早上六十秒的语音，二十多条，坚持了三个多月。 周深反思着，别人都为我的事这么努力，我还蜷缩在自己的一个安全区里。于是，他选择了走向台前，走出安全区。如果实现不了梦想，至少也要成为一名追光者。梦想旅途纵使坎坷，我也一路随行。在《好声音》的舞台上，他唱的那首《欢颜》赢得了四位导师的转身。 也让电视机前的观众感受到了空灵美妙的声音。导师汪峰更是评价道：“没想到在我有限的生命中，能听到这么美的声音，那是周深音乐道路上的第一道光。”有人预言这个音色特殊的男孩要红了，然而事实是在唱了两首歌曲后，他又消失在了茫茫人海中。失落肯定是有的，不红。 意味着没办法得到更多的资源，不能唱更多的好歌给大众。但追光的路上，周深不愿放弃，也越来越清醒。他意识到一个问题：翻唱唱不了一辈子。若说追梦路上的第二道光，那就一定是伯乐高晓松和隐约。二零一五年，出道一年后，周深拥有了自己的第一首单曲《玫瑰与小鹿》。 这是高晓松和隐约为他量身打造的单曲，而后隐约作词的一首《大鱼》作为国漫《大鱼海棠》的主题曲，红遍了大江南北。高晓松更是自费掏钱给周深出了第一本专辑《深的深》，让周深成为了一名真正的拥有自己专辑的歌手。周深的歌火了，拿奖拿到手软，但他的人依旧不红不火，但这不阻碍他追光的脚步。 因为他是音痴，痴迷于音乐本身，幕后玩家无关。是手中低音歌曲与他的最舒适的音区不符。这首歌录制了三十多遍，怎么都唱不好，但他没放弃，最终解锁了中低音区。制作人告诉他，挖掘一个自己的弱点，人要是能把自己的弱点展示出来，那样才是他最勇敢的一面。他把这句话深深的记在心里。 参加蒙面唱将猜猜猜，他把自己的脸藏起来，越来越注重声音的故事感。除了空灵，周深的音乐渐渐有了灵魂，不再是空洞的唱歌机器，而是娓娓道来式的诉说。他还总结了一套自己的唱歌理论：刚开始练基本功，要稳要高要沉；到一个巅峰时，要开始做减法，音不能太高，太有力度。 他说：“当需要藏起来时，才是真正歌唱的开始。从关注周深的特殊音色，到惊叹他的高音和唱歌技巧，再到沉醉与他声音里的故事，观众在变，周深也在变，变得更自信，变得更快乐。这种变不是随波逐流，而是更加沉下心来打磨自己的音乐。”周深说：“还有很多的东西在坚持。” 其他的东西让自己变得更快乐了。最重要的核心没变，最好的那一面我还在。出道六年，周深变了。在镜头前羞涩的小男孩，成了能捧哏的小伙子，不怎么露脸，现在却频繁刷脸。仅仅2020年一年，就上了十九档综艺，《歌手》《王牌对王牌》，令人心动的 offer，《乐队的夏天》，各种类型的综艺都有所涉猎。 有人在知乎上提问：“周深红了，会飘吗？”我想，他的表现足以证明不会。虽然他频繁露脸，但他仍然会坚守本心，在娱乐圈摸爬滚打。他温柔的个性并没有发生改变。二零一六年，周深随口说了句“会回复评论区前五十”，结果成为了传统。每次发微博，都会去翻评论。 前五十的逐一回复，这一习惯已经坚持了四年。高晓松曾对周深说：“为人处事很重要，你要让大家喜欢你，让大家愿意为你熬三年，这是很重要的。”而周深就拥有一群愿意等他发光发亮的粉丝，这是周深的幸运，也是粉丝的幸运。除了温柔未改，他追逐音乐的初心也不曾改变。无论他参加多少综艺。 一定会以音乐类为主，有开口唱歌的机会一定不会放过，唱歌才是主要目的，综艺只是为唱歌而做的铺垫，尤其是歌唱类综艺，能提升自己的改编能力，也适合在原有的基础上寻求突破。周深曾说：“等我把擅长的曲风做到极致了，后面就会拓宽。”所以，在他抒情的风格渐渐形成，并有了《大鱼》等代表作后。 他开始新的尝试，在歌手里，周深演唱的《达拉崩吧》完美诠释了少女、青春、王者、巨龙和叙事五种角色；唱《极乐净土》时，第一次尝试唱跳结合；在我们的歌里，和李克勤一起演唱，用日语演唱《突如其来的爱情》。每一次尝试都是一次突破，都是为了让自己的音乐技巧越来越精进。 让情感越来越动人，让更多的人能听到不一样的周深唱歌。周深露脸越来越频繁，但他还是爱他的音乐，初心未改，他还是他自己，不浮不躁。大张伟曾惋惜的问周深：“你怎么还没红？”周深却回复道：“幸好我没有一夜爆红，不然我的心态可能会非常差。” 我就是要熬，要等，要慢慢去习惯。如今周深红了，有人担心周深曝光太多会造成审美疲劳，但对于周深而言，这一切已经不重要了。经历过嘲讽，也曾淹没在尘埃里，为梦想执着过、奋斗过。他已经从一个不自信的少年，成长为勇敢接纳自己的成熟男人。 成熟的周深已经不在乎自己是究竟是异类还是与众不同，唯有一往无前，才能无愧于心。他说：“我已经很满足，只要一直能在舞台上唱歌就行。”不一样的周深终于实现了最初的愿望，未来做一个以作品找存在感的歌手。他把他的歌献给了观众，这就足够。周深变了，变得更好了。 每一次他一开口唱歌，都会让你头皮发麻。他为自己找到了更多的欣赏者。你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。